болохыг ойлгохгүй байхгүй юу? Би болох төр ингэсэн. Өөрийгөө эдитлэхэд бол янз бүрээр эдитлж болно. Би гоё сайхан бүсгүй болж болно, гоё ээж болж болно те. Дандаа эмгтээчүүд ядж яхад. Зөв зөв. За, хоёрдугаар подкаст тий. За. За, төвшөөгийн подкаст одоо үргэлжилж байна. Аа, тэгээд э, Батчаргал ах маань бас оролцож байна. Аа, тэгээ Батчаргал ахтай би ерөнхийдөө бол яг сүүлийн үеийн цаг үеийн байдлын талаар ярилцах ер нь жоохон дуртай. Дээрээс нь энэ талаар бас сонсож байгаа хүмүүс жоохон ойлголтыг өгье гэж бачаргалах та. Яг энэ сэдвийг онцолж авч ярьдаг байгаа. Тэгэхдээ нэг Монголынхон биш юм дэлхийн нийтэд өнөөдөр яг халуун бүсэд юу болж байна? Тэргээр юу яагаад юм өөмөөс хамуунтай байгаад байна? Хүмүүс яагаад дөрвэд байна? Энэ талаар одоо яг нэг юм ойлгохгүй байгаа ч гэдэг юм уу эсвэл огтоосоо мэдхгүй байгаа дөнгөж сая л харж байгаа тийм улсуудад бас нэг нэг тийм одоо юу өгөө хан өгөө гэдэг зорилгоор хан тийм бол идэр чи ингээ төөрөлдөд яваад байгаа байхгүй ингээ ашаал өөр юм юмтай холдсон тууж идэр яваад байгаа байхгүй Ах тийм яг уу би ч одоо ямар нэг хайхтар улс төрийн тоомч янз бүрийн нэвтрүүлдэг сурвалжлагч юу биш зүгээр хүн тэгээд айгүй сони юм аа хүмүүс ингээд орчин тойронд байгаа хүмүүс маань үнэхээр саяны таны хэлдэг шиг мэдхгүй болох төр шаал тэнцэн юм асуудаг хүмүүс байдаг хөхгүй зарим нь биш батчаа нөө ингээд байх шиг байх юм чи нөгөө нэг хүмүүс ч одоо манай энэ баруун хилээр ороод ирэх юм биш үсттэй надаа афганууд чинь чи чи сүүлийн үе солиороод чи явкам авкай яваад байгаа юм шүү тэр зураг чи юу юм гээ. Гэхдээ би яач өгсөн чи би нөгөө нэг Төрөө жил тэр нөгөө гадаадд гацсан Монгол болцсон явж байхдаа нэг Афган молгоо олж өмсгүй юу Талибан. Та зургийг харсан биз дээ нэг юм. Тэгсээ чинь тийшээ саяхан явдаг манай бас нэг тийм миссионер ихчүүдийн Монгол хүн. Тэр хүн болсон чинь тояа гэдэгч байгаа. Тэгсээ чинь тэр хүн болсон чинь бас Афганистанд очиж ажиллана, нөгөөний хазараа нар дээр очиж ажиллана гэд. Та сая нөгөө асуух гэдэг яриа чи тэр нөгөө хазараа энтертэй л холбоотой болж байгаа үстэй баг. Тэг хазааргаач зөв танаагүй манайхан тийм ээ ингээ яриад идэв. Тэд юу гэхэлэр иймэрхүү юмнуудыг ярьж асуудаг хүмүүст болохоор би хилдэг байхгүй юу. Эхлээд нөгөө системтэй жоох үнцгийг нь ойлгоцгоо. Тэгвэл тэгэл амархан ядах юм юусоо байхгүй. Энэ ойрхон Евразид болж байгаа Төв Азийн хамгийн ойрхон болж байгаа хамгийн том мөргөлдөөн биш шүү дээ. Тэрний өмнө Мянмарт хамгийн том мөргөлдөөн болж исэн тий. Тэгвэл одоо тэрнээс наашаага энүүх юм юусоо ингээл хятадын дүнгийн Шинжааны дүнгийн цаана Афганистан болоо явчихад идэг. Тэр энийг бид нар яаж харах вэ гэхээр бүр тэрний өмнөх нөгөө 17 8 дугаар зуун нөгөө Great Game гэдэг их одоо тийм ээ тоглоом их одоо одоо өрсөлдөөн биш үү. Тэр мөрнийг нь хараад тэрнээс суур авах. Тийм тэрнээс суур авах хэрэгтэй байхгүй. Яг тэгвэл ерөөсөө л энэ Silk Road-ийн чинь үндсэн одоо ганц дамждаг том юу шүү дээ. Юу коридор нь. Энэ коридорыг чинь манай нөгөө нэг э, их одоо бас нөгөө баруун тийшээ тэлэлт. Нөгөө тангадуудтай хийдэг хамгийн анхны дан хоризмыг буулгаж авдаг. Тэгээл дээшээ Афганистаны чинь бүгднгийн арчаа тэгээ цаашаага ингээл явсан ш нөгөө Иран Иран одоо тэр цаана байгаа Ираны чинь байла. Тэгээ цаашаага бүр ингээд ингээд Осман Осман гинэ юу Турк, Мөрк одоо хаавс Иерусалим хүртэл ингээд монголчууд яваад идэх. Тэгэхээр энэний дунд байсан зүгээр л нэг автобусны буудлал байхгүй да. Тэр автобусны буудлал дээр яг манайхан болохоор нэг хэсэг нэг мянга цэрэг үлдээдэг байдаг гэж ярьдаг тэр баг хаадууд илхантын үе энтриг ингээ ярих юм бол нөгөө нэг долон төмөр мөмөр энтергээл ярьж штэ энэ киргиз узбек энтергээ ингээ ярьж явдаг. Тэрэн дундаас нэг хэсэг ууларх хэсэг нь Афган л багхгүй. Ерөөсөө л энэ хоёр хоёрыг дорн өрн хоёрыг холбож байгаа энэ Silk Road турганы замын чинь хамгийн чухал коридоруудын нэг нь байсан. Тэрэн дунд нь хазаараа гээд нэг жижигхэн бас нэг ястан үлдсэн. Тэднийг нь манайхан л монголчууд нь махан дүүс минь энтер гэлээдэг. Яг үнний хувь бол байх нь бол байгаа. Mm -hmm. Тэгтээ одоо хаа байсан тэнд байгаа улсуудыг тэнд болж байгаа тэр аимшигтай өмнө самунд одоо бид нэр болвол тийм ээ мэдж явах хэрэгтэй ойлгодог байх хэрэгтэй. Тэглээгээд бид хаашаа чинь далжилж очоо бид нар бол Афганд бол сэргээ оруулчихсан байсан тийм ээ. Манайхан чинь нөгөө нэг нүбийн цэгэр дуулахтангаар очиод хийх юма хийчихсэн болох юма болцсон харин ч тэр аимшигын энэ талибануудыг орж ирж энэ уналт болохоос өмнө цэргээ татаа гаргацсан нэг юм одоо нэг бид нар ч өөрсдөө цөөхөн хүмүүс шүү тэр энчнээс одоо цаашдаа юу вэ гэхэлэр Оросын нөлөө Хятадын нөлөөг л тэнцээ хоорондоо ингээд наана их ашгаа тогтоо нөлөөллөө тогтоо Та нар одоо наана учрыг нь одоо Тийм наана учрыг нь болоо Америк бол одоо бидэрт бол үнэхээр наадантай чинь зууралдаад 20 жил заваарж явах юм шаардлага алгаа. Наадан чинь бид нар нэг ингээл нөлөөл тогтоогоол айхтар тийм ээ дотроос нь хаваад авах чим алга тийм ээ тооцоолоо хийгээд үзэхгүй тооцоолоо хийж үзье чинь тийм юм байна дөө одоо ерөнхийдөө бол бид нар гарыг энэ маань юу вэ гэхээр цаана нөгөө Байден гэдэг хүний чинь бас нэг цаатлах атгах санаа нь юу гэхээр ший даргыг цааш нь сатааруулж тийм ээ хиттд барьсан бэлэг гэдэг ийм судлаач сарын тооцоол яриа байдаг хөөхгүй. Тийм яваад байгаа. Тийм. Сая хятад цаашаага нөгөө лалынхны, исламынхны аимшигын том тийм ээ толгойн өвчин Шинжаан уугартагаа ноцолдоо заваарад байжиг тийм ээ. А дээрэс нь IS-ийн нөгөө нэг исламын улсынхан орж ирсэн исламын улсынхан бол сая одоо ингээл 2 3 хоногийн өмнө амар бөмбөгдөлт хийчлээ шүү, дэлбэрэлт хийчлээ шүү, амиа золиослогч нар. Тэгээ заваараад байж ийг л дээ. Та нар заваараа байж ийг наагур чи бид нар өөрсдийнхөө тийм ээ нөлөөллийг тогтооё. Холбоотнуудтайгаа өөрсдийнхөө асуудлыг шийдээд хятад илүү дарамт шахалтыг үзүүлнэ гэсэн ерөнхийн нэг том юм явж байгаа байхгүй. А дээрэс нь Оросууд бол нөгөө тав хүн одоо монголчууд сая энэ Талибанаас олж одоо нэлээд сайн мэддэг болж байгаа байлгүй дээ зайлвал За хуучин бол цас нийгмийн төгсгөлд байсан нөхдүүд бол нөгөө Афганистаны тань нөгөө Оросд болж байгаа Оросууд 10 жил дайтад бардгуу гардаг тийм ээ. Тэрнтэй адилхан үйл явдал болсон. Тэгээд монголчууд бол дөрвөсдийн тухай одоо дахиад жоохон мэддэг болж байна. Тэгэхээр энэ дөрвөсд хий яаж байгаа юм бэ гэдгийг нь жоохон ойлгоод авчихад гимгвэ. Одоо дөрвөсд сая солонгос гэж чинь зөндөө олон дүрхшид хүмүүсийг бол онгоцоор очиод сая миракл гэдэг нэг тийм тусгай ажиллагаа явууллаа гэж солонгосууд чинь бөө реклам хийж ижт 300 хэдэн хүн авчирлаа барьлаа гэдэг. Тэр манайх бол дүрхсдгийг бол өөрсдөө авах нь ч хаашаа энд авах ч болоогүй. Манайхан бол ер нь авах ч авчиж болохгүй. А би өөрөө дүрхсэдтэй ажилдаг мөртлөөс энэний бол эсрэг байдیں۔ А зүгээр бид нар өөрсдөө дүрхсдгийг таньдаг мэддэг бид нар өөрсдөө хилийн чанд очих юм бол тэднэртээ очиж ажилдаг, тэднэр тусалдаг хүн байна да бид нар чинь бас тийм ээ. Монгол хүн байна да. Тусалдаг байх л болоо байхгүй. Эхнээс шиш юу бид нар тэр дөрвөстэйг авчруул юу хөл толгоогүй юм болно юу. Монгол хүмүүс ямар хилээд сая тэр хазаараага авчрив ярэ гэж байгаа хүмүүсийг яаж солирч байгааг хараа үзтээ. Юу тэр хазаараа авчрах. Тэр хазарааг мэддэг хүмүүс бол хилжээл нь шүү. Юу наад бол чи юу. Аимшиг юмнууд байдаг гэж тэр бол үнэн байхгүй. Одоо дэлхийд гараа явах юм бол хамгийн өрөвдөлттэй, хамгийн гинэн, хамгийн тэнэг, хамгийн цайлган идж байгаа юмнаас мэ гэд өгдөг хүн Монгол хүн л байгаа шүү. Бусд нь тэгдэггүй юм шүү. Үннийг нь хэлээ. Нээс их цаатуул чи бол энэ энэ нь бүр ажилтсан юу? Энийг одоо ингэж дарамтлаа, тэрнээс трийг аваа, трийг тэгж хуураа, трийг тэгж хулгатаа, тэрнийг тэгж айлгаа, тэрнээс тэгж хулгаалаа, нээс ингэж долгоно. Бүгдийн тооцоолцсон хүмүүс байгаа Монгол хүмүүс л тэгэж чаддгүй байхгүй юу? Нэг цайлган, гинэн тэгэл яах вэ? Тэр нь ч одоо буруу нь юу аах вэ? Өрөвч тэгээ жоохон тэнэг тэгэл одоо ингээл ингэдэл болохоос ш. Яах вэ? Манайхан дэлхий яаж эргэж байгааг өөрсдөө зөв сайн ойлгоод хараад авчих юм бол бас нэг хүчрэн олтноо. Афганистаны асуудал бол манайханд одоо тэр нөгөө шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага байгууллага ингэж яриад байдаг. Тэр бол хаа байсан болоогүй. Бид нар тийшээ элсэж ороод пангийн даахч ер нь хэцүү шттэ. Юу тэр мэрийг ярьж явах яг хуу ажилдгаараа ажиглаад явж ажиглагчийн байр суурьтай статустай байжгаад сураад авах хэрэгтэй байхгүй. Тэрэн дээр бид нар өөрсдийнхөө гадаад бодлогон дээр юу анхаарах ёстой? Энэ гадаад улс орнууд яаж тоглодгийг тэрийг мэдээд авах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй бол бид нар тэрэнд илсэх юм бол тэгээд хүссэн үсээгөө татагтан оролцсон. Хүссэн үсээгөө цэргээ оруулах хэрэгтэй болно. Хүссэн үсээгөө тэр нөгөө нэг юм муугийн дөрөхстгийг нь авд юм уу яад ийм болно. Тийм учраас бид нар маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Дотооддоо өөрсдөө эвтэй найртай байх хэрэгтэй байна. Энчээ байгаа буриадуудыг казакуудыг эсэн шүдөрнүүд хэл шин хөөж туух биш. Өөрсдөө нэгдмэл, өөрсдөө нутаг орон улсынхаа бүх юм үндэсний ив нэгдлийн төр гэдгийг сайхан сахиа сууж яхад тэгээ болно. Юмыг сайн ойлгож харуул болох байх гэж бодож байна. За энэ бол айгүй том юмыг бол ингээд цаар утгаараа хилээд байгаа юм шүү гэдэг бол хэлмээр байна. Тэгээ дээр нь одоо энэ талибуудыг бол би хөдөлгөөн гэж ойлгодог. Энэ хөдөлгөөн яг ямар учиртай хөдөлгөөн энэ зорилго нь юу юм те? Яагаад ингээд одоо 10 гаруй жил энэ хөдөлгөөн ингээд уусаж алга болохгүй ер нь дуусахгүй улам ингээ хүчрэхсээр юм байгаад байгаа юм хин нөлөөлөд байгаа юм. Энийний талаар таны товчхон мэдээлэл өгч. Товчхон энэ 10 гаруй жил бишээ. Чи бүр 70-аад оны үеийн явдал. Бүр нэ тийм тийм. Өөр л ерөнхийдөө бол Афганистаны засгийн газар төрийн эрх мэдлийг өөрсдөө тийм ээ шашны одоо яг өөрсдийн үзэл баримтлал номлолын дагуу тийм ээ төрийн эрхэнд гарыг Дээрээс нь исламын яг энэ жинхэнэ фундаменталист үндсэн энэ үзэл суртлыг энэ арт түмнийг бол ерөөсөө энэ үндсэн үзэл суртлаар л нэгтгэж захирах хэрэгтэй гэсэн л энэ бүлэглэлийн хамгийн анхны үүссэн үйл явдал нь талаа түмний үйл явдал байхгүй. Нөө талибан талибууд ч талибан ч оюутан гэсэн үг гээд байгаа үсттэй. Өөл ерөөсөө л тэр исламын шашны тийм ээ бас нэг урсгалын нөхцөл байхгүй. Тэр урсгалынхаа яах нь вэ гэхээр өөрсдөө Оросуудын эсрэг байсан. За ерөнхийдөө дэлхийн том хүчирхэг гүрнүүдийн Афганистанд байгаа ноёрхол, сонирхлын эсрэг гарч ирсэн. Тэгээд цаанаас нь дэмжлгүүдийг бүгднийг нь авдаг тийм ээ. Нөгөө сүнэтүүд байгаа, шийтүүд байгаа тэдний чинь л хоорондын гарсан урсгалуудын нэгнийх нь л тийм ээ гол төлөөллүүд нь баггүй. Тэгээд дэндүү нөгөө короныг болохоор дэндүү үсэгчлэн, үгчлэн дагдаг тийм ээ чин теологийнхоо онлоор бол янз бүрээр л үзэн штэ тэгэхэд бол тэнцээ хит нөгөө скриптогоор надаг байхгүй ерөөсөө л хулгай хийвэл тайр гэвэл энэ л ерөөсөө л хууль тийм ээ шариатын хууль гэж яриад байгаа шүү дээ ерөөсөө л чиний ихнэр завхарсан бол чулууд оо чулууд энэ л хууль Тэгэхээр энийг юу гэхээр орчин үеийн хүндрэлтэн орчин үеийн хүний нийгэмд болох төр чинь энэ бол ёс зүй идеолог тэгвэл энэ сүнслэг утгаараа тайлбарлахдаггүй. Шууд ерөөсөө л үгээр чи тэг тэгвэл тэг. Энийг хүмүүс чамаг ер нөхрөөс чи өөр хинч харж болохгүй. Тэгвэл тэгэл тэр. Тэгэхээр чи энийг юу гэхээр ерөөсөө яг бичвэрээр нь хүлээж авч тайлбарлаж бичвэрээрээ дагдаг хит одоо тийм ээ хуучинсаг хит фундаменталистуудын л одоо нэг урсгалын хэлбэр нь баггүй. Тэгээ тэрэн дээр нь юу вэ гэхээр нөх хүний мэдээ шашин соёлдоо үнэнч гэж байгаа боловч хүний нөгөө мунхаглал байна шүү дээ. Харанхуй байдал тэрнийг нь ашиглаж ирэх мэдлийг яаж олж байна. Тэгээ энэний чинь цаана нөгөөндийг хар тамхины үйлдвэрлэл нөгөө амар том нөгөө намуу цэцгийн тариалангийн том бизнес ийм юмнууд чи явж байгаа юм чинь энэ бүс нутаг бол угаасаа энэ түүхээрээ дандаа мөнхийн аллахтай мөнхийн ороо босгаа мөнхийн энэ тал талын их хүчнүүдийн ийм сонирхол зодон байдаг ийм л бүс байхгүй тэр Ваханы коридор гэж яриад байдаг юм жижигхэн Афганистан улс байхад тэрээс юм жижигхэн ингээ гараад ирсэн юм шанагны байруул шиг нэг хэсэг байгаа. Тэр юу вэ гэхээр ерөөсөө л албаар хилийн бүсийг тэгж Орос, Англи хоёр тэгж тогтоож ижил хоорондын хүчний тэнцвэрээ бий болгож идэг. Тэрийг нь албаар тийм ээ хятадтай очиж наалдуулж идэг. Тэр тэрүүгээр дамжуул нэг 90 км л хятадтай хилэлж байгаа. Тэрүүгээр дамжуулж ээж хятадд дарамт хятадд толгойн өвчин өгч байгаа л юм байхгүй юу? Цаад утгаараа. Цаад утгаараа. Тэгээ одоо шийдвэрийн хэцүү шүү дээ. Тэгээ одоо нөө Вангитагаа хамт Талибаны өдөртөгч нар очиод уулзалтаа хийж ин талибанчууд мөнгөгүй, талибанчууд өөрсдөө мэдлэггүй, боловсралгүй тэр олон тэр Америкуудын өгсөн тэр сэрэг армийн тоног төхөөрөмж онгоц монгоц юу байдаг хамаг юмыг ажилуулах чадваргүй боломжгүй саяны гарсан мэдээгээр бол тэр үнэн худлыг нь мэдгүй. Гэхдээ бараг үнэн байж магадгүй. Эмэгтэйчүүдийг цөмөрө гэрте байж гадуур битгий гаргаа яасан гэсэн чинь Талибаны дайчид эмэгтэйчүүдийг яаж хөндлөхөө харахандаа мэдгүй байгаа. Тийм учраас гэрте жоохон байж л да. Тэр жоохон байж байгаагаа айгүй болно шүү дээ гэж ярьсан гэж байна. Тэгээ одоо тэр Талибаны засгийн газарт байгаа төрийн тэргүүнүүд нь юу кабинетийг толгойлж байгаа нөхдүүд гэсэн чинь цөмөрө үнэхээр жинхэнэ лалын студент э, сурагчнаар талибан Үнэхээр бол коронаараа бол ингэсэн нөхдүүд мөн боловч яг харах юм бол цэргийн эрхтэнгүүд нь стратегчид юм уу улс төрчид энэ төр гэх юм бол харанхуул нөхдүүд байхгүй. Тэр нөгөө Абдулхин Барадар үлээ. Тэр мэр бол одоо Пакистанд бол олон жил шоронд байж байгааг хараад төр шүү дээ. Яг тэ үнэхээр үзэл бодолтой үнэж айхтар дайчин байж болно. Тэгтэл харанхуул байхгүй юу? Дэлхийн бол тэрийг хараад том гүрнүүд бол тэгдэг байхгүй. Ээ хүүхэд энийг яах вэ? Чамаар яах? Чамтай юу ярих вэ л гэж зүүн ясалдаг л байхгүй. Вангитай очиж уулзсан. Ванги бол тэгсэн ш. За танай засгийн газрын чи бид нар зөвшөөрнөө. Яах вэ? Та нар эхлээд яах вэ? Эзэлчих. Тэгээ болгочих. Эзэн суучих. Тэ яах вэ? Манайхны хөрөнгө оруулалтыг та нар тийм ээ хамгаалдаг. Манайхны тийм ээ хийж байгаа үйл ажиллагаа дээрээс нь хятад ч баруун тишээ тэлэх гээд байна шүү дээ нөө баруун талаас явсан газрын тос энергийн бүх энэ сувгуудыг болохоор Афганистанаар дамжуулаад юм хийе гэж яриад байна шүү дээ. Дээрээс нь болох төр чинь литиум батарейны хамгийн том ордууд байна шүү дээ. Тэрнээс чи бид нар авъя. Танахыг бүлээн зөвшөөрнөө. Тэр IS гэдэг юм а та нар тийм ээ. Исламын улс гэдэг юм а харин та нар стонер нь яадын бага юм толгоогоор хариуцаад ингээ атгаарай. Тэгэхгүй бол наадуул ч одоо манайх ийшээ орж ирээд Шинжаантай ингэх гээд байна. Шинжаан ингэх юм бол чи Шинжаан өөрсдөө бие даагаад тэр нөө дунд э, дорн Туркестаны бүгд найрамд хуулс гэдгээ байгуулах гээд байна. Тэгэх юм бол Шинжаан байхгүй болох гээд байна. Шинжаан байхгүй болох юм бол Шинжаанд байгаа манай тэр айгүй том баялгууд байна, тариалангууд байна, аж ахуй байна, тэр хөвөнгийн ургамлууд байна. Бүгд байхгүй болох гээд байна зовлонтой шүү дээ. Хүн болгонд өөрийн зовлонтой. Гэж яхаж хажууд нь тэнцээ бодод үзэлд манай гэр ингэ байж байдаг. Би сая нэг ганц өрөө байртай болсон чинь хажуу талын айл нь ихнэрээ зодоол байдаг. Үнэхээр яг тэгэж амьдарч байна би. Дээд айл өдөр шүнгүү ингээ харигтаад байдаг. Хажуу талын айл нь бас ингээд ингээ чимээ юугаа. Манай тэр орцонд чинь үнэхээр дандаа хэцүү байхгүй юу? Тэг хүн болгон л тийм амьдралтай. Би одоо нэг ганцаараа амьдрдаг хүн яах вэ? Нэг хөвтэйхэн л амьдрчих гал үзээд байдаг. Гэтэл ингээд байнгын асуудалтай болгож байгаа байхгүй бас албаар их гүрнүүд ч. Тэр энийг л зүг ойлгочвол болно. Тэгэд одоо талибанчууд чинь шинэ кабинет байгуулахдаа сая яриад байгаа тэр Ахмад Масуд гээд э, хуучин Ахмад Шах Масуд жанжны хүү Ахмад Масуд жуниор гээд байгаа тэрнтэй э, яриа хэлцээр хийхэр болж байна л гин баг хийгээл явж л байгаа хөх тэгээд Эвстийн засгийн газар энэ төр байгуулж чадах юм уу үгүй юм уу би бол Афганистанд бол айгүй тийм бүрхэг тэг хэцүү Наад бол чуул одоо ингээл тэгэд их гүрнүүдийн амар муухай зөв юм юу ихлэр өө тэг хинэн ч байсан яг та нар тэг алалцаал байж тий Тэгэл энэ наад дотор байж гадагшаага бити IS-д гаргаад эн тэнд очиж тэрээр бити хийлгээд IS-с та нар IS-ийг та нар өөрсдөө асуудлаа шийдэн наана барин шүү заяа. Аа тэгээд нөгөө хар тамхины ургуул энэ төр бол бид авдгаар аваад болно. Ийм л баг юм чи. Шижин хатнаас нь ингээ харахаар хэдийлэг дотор нь зохицуулаад байгаа юм шиг. Тийм байхгүй. Ерөөсөө наа чи 96-аас 2000 он хүртэл бол талибанчууд гарч ирэхдээ тэгсэн шүү дээ. Бас л. Оо бид нар энэ улсыг чинь ингэн ерөөсөө асуудал байхгүй гэсэн тийм болоог гарч ирээл ерөөсөө шууд бүх эмэгтэйчүүдийг нь аваад чи нөгөө бурга мурга хижаб энэ төр өмсдөг нь өмсүүлээл болохгүй байгаа хүүхнүүдийг нь хамар мамрын өгтлөөл Яг тийм юм өгж байгаа юм чинь аваачи чулуудаал ирчүүдийн бүгднгийн юм надчигийн сахалтай бол сахлаа ургуулгаагүйг нь бүгднгийн цаазлна торгон ташууртна гээл ингээл. Тийм шариатын хуулийг бий болгоцсон юм чи. Э хамаг охтуудыг нь 12 3 нас болох юм бол бүгднгийн аваачи юу яахаал хүнтэй суулгаал олон хүүхэд гаргуулаад тэгэл ерөөсө тэрэн дотроос овг болгон нэг уулын нэг ам болгоно баг нэг жижигхэн ийм овогтой уулзтай шахуу. Тэгэл тэнчэнэ сайхан намууд цэцгээ тариал аа гарсныг нь хөвчиж өгөөд ингэ суучдаг. Тийм л юм багхгүй. Саяхан би нэг баримтат кино үзсэн бо 2000 7 онд хийсэн байноу да. Хамид Карзайгийн засгийн газрын үед Афганистанчууд талибуудтай хэр одоо тийм тэмцэлдэж байгаа. Хүн Афганы ард иргэд өөрсдөө талиб руугаа хэрхэн буцаж тийм ээ нэгдэж байгаа. Талибуудтай итгэлийг яаж үзүүлж байгаа. Одоогийн байж байгаа өөрийн засгийн газартай хэр итгэлгүй болж байгаа. Авилгын асуудал хэр болж байгаа тийм ээ. Ах トゥ нар өөрсдөө хоёр ах トゥ хийж байгаа. Нэг нь бол тэ цагтаа. Нэг нь болохоор Талибан Ахын Талибан, дүүн цагдаа, Талибаныхаа эсрэг. Тэгээ сүүлдээ дүүн өөрөө ирэхгүй тэгээд буцаад ахтайгаа нийлээ Талибан болж байгаа жишээтэй. Тэр ийм эмгэнэлтэй дүр зураг Афганистанд хаавс 2007 оны баримтат кино үзэхэд тийм юм гарч ирсэн багхгүй. 2007 онд юу болсон бэ? Тэр баримтат кино яагаад гарсан бэ гэхээр 2007 онд нэг өмнөд солонгосын 10 хэдэн миссионерууд Афганистанд явж байгаа барьцаалагдаа. Тэгээд нэг пастор нь буудуулж үхтий. Талибанууд. А нэр тийм болж. Тийм болж исэн. Тэгээд тэр үйл явдлаар дамжуулаад солонгосын засгийн газраас тийшээгээ Америкуудаа ярьж хилцээр хийгээд талибуудад мөнгө өгөөд тэгээд өөрсдийнхөө иргэдийг татаж гаргаж ирсэн нэг тийм ажиллагаа болж исэн байхгүй. Тэр үед би солонгос сурч исэн. Тэгээ би тэр мэдээг аягүй сайн мэддэг байхгүй. Тэгээ юу болж юу гээд бүгдгийн нөө факт чек хийгээд үзсэн чинь тийм гарч ирдэг байхгүй. Тэгээ тэрийг далимдуулангуула баримтат кино хийсэн байдаг байхгүй. Дээр үеийн баримтат кино. Тэгээ ийм юмнуудыг харж байгаад бол тэнцээ нөгөө намуу цэцгийн тарайланг яаж тарьж байгаа, ашхийг нь хэн авдаг ядуу хүмүүс чи юу гэхээр өөрсдөө тэр хар тамхи юм хэрэгэлдэггүй боловсруулж чаддаггүй. Бүр ингээ хар аргаар боловсруулад нэг юм бүр бүр шиг болоод сорд юм уу яадын татд юм шиг. Тэгтээ зүгээр л тэрийг тарихгүй би амьдрах ямар ч нөхцөлгүй болцсон. Гэрих тэгээ нөгөө нэг опиум нь болохоор дураараа ургадаг юм байна л да бас ядж яхад. Ерөөсөө тийм арчилгаа, марчилгаа юм зүгээр үрийн зарцуул зүгээр тийм зүгээр хогийн урмал шиг нэ цацаа ичхэр ургацдаг тийм тэрийг нэвэж өгчлөр болцдог байхгүй. Тэгээд тэрний цаана хин судгүй гэхэлэр дандаа төрийн томчууд нөгөө айр мэрхэн нөгөө авилга коррупцийн бүр юм вант улс болсон. Тэгээд тэрийг аваачаад цаашаа хааш нийлүүлдэггүй гэхэлэр хаашаал бол хамаагүй өгчдөг. Хин ч байсан ирээ авчдаг л байхгүй. Тэгээ тэнцэн нь юу гэхээр нөгөө их гүрэнгүүт чи явж л байдаг. Европ төрчтэй байж идэг, Америк байж идэг. Нөгөө тариалсан намууд цэцгийн үндсэн бүтээгдэхүүн чинь тийшээ очихлээр 30 40 дахь хүнтэй болчдөг. Тэгээ тэр нь одоо өнөөдөр буцаад өөр аргаар боловсруулагдаа Монгол руу орж ирж байна. Яа э, яриад байгаа тэр э, хазаара мазарааг авъя янз бүрийн болын мол гэдэг чинь биш байхгүй. Тэр одоо энэ хар тамхи чинь Зүгээр дураараа орж ирнэ. Монголчууд тэгээд тэрийг жоохон ойлгох хэрэгтэй байна уу? Харанхуй байна. Ингээд ингээд байдлыг нөхцөл байж ингээд сонсоод харахаар яанда миний мөн Монгол хаана яваа ингэж яагаад нэг хэтлүүсчүүдийг айх юм. Алга олонч гэж байхгүй. Бид нар өөрсдөө нэг юмний бүр ингээд нэг иргэшээлд ороод тусгаар тогтнол алдчих үед л гэж яа хэцүү шүү дээ. Гэхдээ одоо яг дэлхийн улс төрийн харилцаа олон улсын ийм амар амар юмнуудыг бодоод үзэх юм бол 50 жилийн дараа 100 жилийн дараа эдгээр нь харахгүй бол хэцүү байхгүй. Одоо бид нар нэр үнэхээр Орос хятад хоёрдоо идүүлээд ингээд махаа цулгаад байж байгаа нэг юм. Үнэхээр ил бүрэн стратегийн түншлэл гэдэг юм чинь л одоо биднийг нэг юм жоохон байлгаж шүү дээ. Тийм биш бол нэрэн сая э, хизээ гарлаа. Э, чан э, чан ренчен чан рончен чилүү. Яттын мундаг том Бээжингийн улс төр судлалын сургуулийн том профессор ярьсан яриагаар бол одоо бол энэ Монгол улс бол одоо хятадын одоо тийм ээ нэг салшгүй хэсэг хэсэг гэдгээ одоо юу н ойлгож хүлээж авах хэрэгтэй болчиход байгаа шүү гээл ингээ ярьдаг. Мань хөр бол ерөөсө олон жил тэгэж ярьж явж байгаа юм хөр. Хойно болохоор чинь хингээд байгаа Шириновский энэ төргээл нөхдүүд байгаа шүү дээ. Янз бүрийн улсууд байгаа л гэдэг. Солонгос ч гэсэн нэгэнд нь дэлжилсэн юмнууд байдаг байхгүй юу? Монгол солонгос хоёрыг нэгдсэн энэ холбооны ус болгон болгондоо балаа балаа юм ярьдаг хүмүүс зөндөө байгаа. Байгаа юу? Тийм. Өө зөө зөө. Тийм, тийм Монголын тухай ярьдаг хүмүүс маш олон байдаг шүү. Тэгэл одоо энэ одоо манай тэр исламынхны нөлөө энэ туркууд байна. Туркууд бол манай Монгол салшгүй ахын дүүс энэ төр гэж ярьдаг исламжуулалтын нөлөө мөлөөгөр ийм манай монголч ерөөсө хинч хайдгүй шүү дээ. Манай монголч чухал төвшөс газар. Тэгээ манай монголчууд өөрсдөө залуучууд тэрийг өөрөө жоохон ойлгож мэдээж авах хэрэгтэй өөрийнхөө зогсож байгаа энэ газраа энэ миний нутаг, энэ миний газар, энэ миний амьдрах ёстой. Энэ бол миний өмч, энэ миний бүх зүйл, энэ миний баялаг гэдгийг ойлгож зөв ийм бодолтой байх хэрэгтэй байна. Монголоос зайлын, Монголд амьдрах арга алга, Монгол шиг там алга, Монгол шиг юм шорон алга ингэж ярих бол буруу. Аа Монгол хэцүү байгааг хүлээн зөвшөөрнө. Гэтэ энийг өөрчлөхгүй л яах юм? чи үхэн штэ би бачаргал би одоо 20 жилийн дараа үхэн штэ 10 жилийн дараа миний яриа хэн тоох юм одоош тоохгүй байхад тийм биз дээ тэр энэ тал дээр бид нар өөрсдөө жоохон бодож үзэх хэрэгтэй л байна тэгэд э, үнэхээр их орны төлөө тусгаар тогтнолын төлөө хүмүүсийн өөрийн оюун санаа энэ эрд зориг ив санааны нэгдлийн төлөө тэмцэж байгаа хүмүүсийн жишээнүүдийг бид нар өөрсдөө харах хэрэгтэй байхгүй. Одоо сая энэ болж байгаа энэ зунжингаал юм бол одоо ч гэсэн болж энэ Тайваны асуудал гээл би болох төр тийм байхгүй. Миний ярьж байгаа юм юу гэхээр нөө уйдсан хүн чи яг хөтэ ингээл хин дуртай хин сонирх үгүнж мэддэггүй дими олон юм бичээл суугаад байгаа үсттэй тэнд тайваа ингээд байгаа юм биш үү мянмар ингээд биш үү тийм ээ зөө өмнө Дааз ингээд байна, хойд Солонгос, өмнөд Солонгос ингээд байна шүү. Энэ Афган чинь ингээд байна шүү. Израиль сая тэгчлээ, ингэчлээ, ингэчлээ, ингэчлээ яриа л идэг. Хин нэг хүн бас унштгэл байх гэж боддتي. Тэгээ би ингээд эн тэнд явж байгаад ингэлэр хүмүүс чи юмаа бичиж яах гэдэг юм бэ? Хүзээ би нэг нэмээ олол юм бичиж байгаа байлгүй гэхгүй наадах чи амар уншдаг хүмүүс. Тэгэд би нөгөө сая 2 3 жилийн өмнө би тагнуулын ерөнхий газрын урдалт нэг кафе юу кафе бэнэд сууж агаад юу яасан баггүй юу хүнтэй уулз хүлээд сууж агаад кофе унгаа нөө посто бичгүй да дими болол юм бичдээс өдөрт заримдаа бол өчнөөнийг биччихнэ зайлвал яах вэ өөрийгөө л арга цааж байгаа хүн шүү төөрх юм ганцаардсан хүн тэгээд ингээ бичиж байхдаа нөгөө локейшн локашна тавих гэсэн чинь кофебенэмэний гүгэнтийн хөгжилтэй бодол төрөөд яг тэр кофебенийн урдалт нэмжиж гэх юм түүцүүд өгөхгүй да. Э, Тэг би тэрийг харангуутлаа Монгол улсын тагнуулын ерөнхий газрын хажуу талын түүцгээ тийм локейшн зохиосон байхгүй юу. Тэгээд тэрүүгээрээ ингээд пост бичсэн. Тэгээд сүүлд нь миний локейшн юу болж байна гэдээ нэг харахгүй гэдгсэн чи айгүй олон хүмүүс тэрийг хэлчих ашигласан байхгүй юу. <laughs> Тэгээ хүмүүс юу өвчтэй, юу сонирхолтой ингээл инээдтэй гээд. Тэгээ саяхан би тэр локейшнийг нэг харж яснаа. Ер нь энэ локейшнээ пэйж болгох юм билүү гэж бодоод. Тэгээ пэйж болгоо. Оо за. Тэгсэн чинь 450 хүн тэрийг дагчихъя. Оо за за лайк майк гэдэг юм уу яадаг вэ 450 чи надтай л их л тоо юм да зайлгүй яг хөө бодож байгаа юмны үлэр хүмүүс сонирхож байхгүй юу энэ юу яриад идэг юм яасан дурак юм тэгээ зураг мөрөн нэг сахал махалтай би одоо тэгж байгаа нэг сахлаа хуснаа энэ жоохон амрааж байгаа юм зайлгүй тэгэл яах вэ энэ юу ярьдаг юун дурак юун тагнуулын ерөхийн газрын хажуу талын түүц болчих тэр юу түүцээ. <laughs> Би зүгээр л хажуудлын түүцний хажуудл байсан л хүн шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг ороод үзэхлээр дэлхийд дахинд юу болоод байгаа юм? Яг ерөнхий мэдээг бол хүмүүс сонирхдаг хүмүүс нь сонирхно шүү дээ. Харин ямар утга учиртай дотор нь юу болоод байгаа юм? Цаад учир шалтгаан тий. Ши Цзиньпин гэдэг хүн юу юм? Хин цаашдаа яах гэдэг шиг байна энэ хятад гэдэг улс чинь дотроо юу болоод байгаа юм? Монголчууд хий димэл хятадын тухай айцтай тий. Хиттийн талар айцтай. Энэ өстө төвчрэх гүрэн болно 21-р зуун хиттийн 100 болно. Монголыг эзлэн түрэмгийлнэ алан талан гэхдээ яана бид нар одоо 51 эзэллээ. Дараа нь Монгол штэ гэл. Айгүй олон хүмүүс тэгж бодож явдаг аахгүй юу? Тийм биш ээ. Битий аа. Бид нар бол нийс бүрэн түншлэлийн ийм гэрээтэй, ийм ийм юмтай дээрэс нь өөр тийм ээ яг олон улсын э, дэлхийн улс төрийн харилцаагаар ингээ харах юм бол миний нөхөр хол байж л байдаг аахгүй юу? Америк ч юм уу тийм ээ Европ ч юм уу Япон ч юм уу. Тэгэхээр энэ бүс нутагт байж байгаа сонирхлууд чинь айгүй сонин штт. Жишээлхэн бол өмнөд хойд солонгос хоёрыг нэгднэ гэж яриалдаг. Би бол нэгдүүлэх дурггүй хувийн бодолтой хүн. Тэр хоёр гүрэн тэр хоёр улс нэгдэх юм бол аимшигтай том гүрэн болно. Тийм ээ. Хүн аман л гэхэд чинь зүгээр нэгдсэн агшинд л 80 сая хүн болдоо шүү дээ. Бодлого шал ондоо болно хүчний тэнцвэр шалганд бол хойд солонгос гэдэг чинь бол одоо өмнөдтэйгөө нийлэх юм бол чинь дээрээс нь цэрэг армаараа бол баг эхний 6-ад ороо явчих. Тийм тийм. Батлан хамгаалах хүчээр гэх юм бол чинь Францтай адилхан болно. Амар болно юу ярьж байгаа. Тэр хин хүсэх юм бэ? Хинч хүсэхгүй. Орс хүсэхгүй, Орс хүсэхгүй. Япон хүсэхгүй, Япон хүсэхгүй. Хятад бүр хүсэхгүй. Тэр иймэрхүү юмнуудыг л би зүгээр хаяа ярмаар санагддаг хөөх. Тэг хүмүүс жоох уншаасаа хараасаа гэсэн чинь бодод яг ингээ харсан чинь аюулгүй олон хүмүүс хард юм бэл. Тэг яг хөтө тагнуулын ерөхийн газрын хажуу талын түүцгээд нэг юм балай пэйж бий нэг сахалтай юм зурагтай. Яа зэ зэ. Тэг сонирхолтойгоор харуул гоё л доох. Дэлхийн улс төр ойрхон болж байгаа үйл явдлуудыг энэ Афганистаны энэ үйл явдал бол цааш та хэцүү тэр Ахмад Шах Масуудын хүү Ахмад Масууд гээд жуниор гээд байгаа залуу үнэхээр гоё жишээ, үнэхээр гоё тийм гоё тийм яг энэ ихцэгтэй үед бурхан бас хүн тэр өөрийнхөө ард түмэнд бас тийм хэрэгтэй хүнийг өгдөг юм шиг санагдаж байгаа хөөх. Тэгээд ийм шигтэй адилхан нөхөр байгаа үст. Яг л аав байгаа үст. Тэр тэр чи аав нь өөрөө Ахмад Масууд Жанжин чи Ахмад Шах Масууд Жанжин чинь үнэхээр баатар байсан байхгүй. Пакистаны ерөнхийлөгч байсан, Батлан хамгаалахын сайд байсан, хэргийн цэргийн командлагч байсан, алдартай партизан байсан, тийм ээ. Тэгээ Оросуудын чинь ганц энэ чичрүүл толгойн өвчин байсан шүү дээ. Тэр энэ панчширдэ бол ингээл Оросууд орж ирэхдээ алчаа суучаад өөр өгдөггүй. Тэгээс үлдээ юу вэ гэхэлэр нөгөө дотроос Афганистан дотроос улс төрийн нөгөө хүчнүүд чинь юу яхтаалан ядагч. Тэд өөрөө алуулж байгаа орсуудад алуулаагүй шүү. Тэгээ юу ихлээр ерөөсөө л тэнцээ төрийн эрх мэдлийн төлөө дайн алалцсан болсон тэрний золиос л болсон. Тэгтээ бол баатар байсан. Талибаныг эсэргүүцдэг байсан. Тэгтээ бол үнэхээр бол одоогийн өнөөдрийн Афганистанд бол хэрэгтэй хүн болчихж байгаа байхгүй түүний хүүхэд нь. Тэгэл одоо ингээд сая 3 мужийг ямар ямар нэртэй мөжлөө гурван мөжөө буцааж авсан гэж байна. Талибануудтай хилцээр хийж ийн гэж байна. Магадгүй энэний цаанаас нь Америкууд, Европууд бас тусалж байгаа гэж байна. Хин Ахмад Шах Масууч эн чинь өөрөө Франц хэлтэй тэгээд Франц хэл сурчихсан өөрөө технологи инженер лөө бас тэгжсэн санагдаад ид. Боловсрал өндөр. Тийм боловсрал бол нэг айхтар өндөр биш юм ахад бол тэднийхэн хажууд Афганистан доо бол чинь ийм өхөр байсан. Тийм биш учраас тэг том стратегч байсан л да мань хүн. Тэгэхээр яг бурхан тэгээд өөрсдийн хаар түмэнд яг хэрэгтэй үед нь ийм хүнийг бас өгсөн болоо да л гэсэн надад бодолд төрдөө. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө тийм юмнуудыг жоохон сонирхож харж байл да дотор нь ингээд энд билээхэн харах жишээнүүд гарч ирээд байна. Тийм тийм. Айгүй орхон. Тийм сурах юм ихтэй. Тийм сурах юм ихтэй. Би дээрэс нь эх орныхоо үн цэнийг ойлгох ойлгох хэрэгтэй тийм. Боломж бидэнд олгоод байгаа чинь харин тийм. Харин тийм тиймнүүдийг бүгдийг нь харах хэрэгтэй. Тэгэхээр ийм юмнуудыг бид нар өөрсдөө задлж таньшиг хүмүүс задлж ярих хэрэгтэй хөө нэг нэг нь дуудаж ирээд алийн наашир энэ ч суужээ. Ийм болоод тахын та зүгээр энгийн ойлгомжтойгоор сайхан ярилцаад өгөөч. Хэн болвол чинь ганц дан мэдээ үзэд бол бид нар бол манай зүгээр энгийн ирэхэд мэдхгүй шүү дээ. Сонирхолж байхгүй. Тэгээ одоо энэ 20 иргэм насныхан насныхан бол ойлгохгүй. Болоогүй. Нэг 30 30 жоохон гарч иж юу лээ одоо нэрэн юу болж байгаа вэ? Дэлхий яаж иргэдэ? Би ер нь хийн. Тэ түүх манай түүх юу юм гээл жоохон тэгдэг болохоос биш. Манай сая би 2 э, 3 хоногийн өмнө манай бас нэг э, сэр дарам гэдэг багштай уулзаж юм ярьж суусан. Тэгэхс сэр дарам багш бол түүх заадаг багш хэлж шít. Их сургуулийн оюутнууд түүх заагаад ерөөсөө хөцөө байна. Аа. Тоохч. Кредитэл авь өөр юм байхгүй ч. Тоохч сонирхолгүй. Тэгээ нэг түүх хийжэл зааж ах чи хоорондоо нэг юм бэтгэлцэн ингээд өөрийн юмыг бий болгож авдаг шүү дээ тийм ээ. Чиний үзэл бодол юу гэхээр тийм байхгүй. Хөөе багшаа тэг түүх тийм байсан биш дээ гэл тэгээ боллоо. Чи тэр үед өөрөө байсан бол яах хэвтэй байсан. Тэгэхээр юм байдгүй гэж. Аа тэгэл юу гэхээр одоо түүхийг сонирхдаг хүмүүс нь юу гэхээр та нэг 30 гараал ирэхлээр түүх ярий гэл түүх үзье. Ном уншаал тийм юм байна уу, юм байна уу ингэж хэлдэг Үнэн бохоо. Би бол яг хөтэй бараг л За яг хуучин хийжсэн ажил мажил янз бүр юмгээл түүхтэй холбоотой дээрээс нь орчуулга хийх түүхээ мэдхгүй бол одоо мал атгуус олно үсттэй юм чи хүчндүүлээ сураад ирсэн хүн яах вэ тэгэл байжлууд юм багс тэгэхэд чинь мэрэгжлийн онцлогоор сурхаас өр харахгүй тэгэхэд чинь тийм биш хүмүүс бол одоо түүх мөх их ярихгүй шүү Юу түүх үзэх юм хум ярих одоо орчин дэлхий яаж эргэж байгааг ярих сөхөөхгүй байх юм чинь. Гоё K-pop. Лаг гоё хувцтай гоё бүжиглдэг юм. Ийм байхгүй болохгүй шүү дээ. Тийм тий. Тийм. За за ер нь бол э, одоо энэ энэ үгдээ сонссон усуудад бас нэг ойлголтыг өгсөн байна. Тэгээ гол нь өнөөдөр битэрийн энэ сөхөж авсан яг одоо энэ цаг үед болоод байгаа энэ сэдвийг яг гэж сөхөж авсан бэ гэхээр нөгөө л түрүүний хэлсэн эцэнээс бид нар яг юу авах юм бэ? Юу ойлгож авах юм бэ? Бид эх орондоогоо энэ болоод байгаа хөдөлгөөнийг юуг нь уйж бид нар эх орондоогоо ойлгох юм бэ? Өнөөдөр ингээд за сошиал ертөнц бол мэдээж энэ болоод одоо тийм хэн дуртай нөөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэх одоо давцсан болцсны хувьд бол зөв. А гэхдээ бид нар тэр давцсангаа бас төрхөрсөн ч гэдэг юм уу хин нэг нэг яг талибууд одоо хийдэж чи бүгдээрээ босон ч гэдэг юм уу те бид тэр ингээд хийе энэний ард үр дагавар нь хор уршиг нь юу болдгийм бэ хотод нь юу болдгийм бэ гэдгийг хараасаа гэсэн үндсэн дээрээс тань юм. Хэрхэвч дүрхэрж болохгүй, хэрхэвч юмыг мушгиж болохгүй. Яг бодит байгаа юмыг ойлгож харах хэрэгтэй. Түн системчлэн хамгийн цөмийг нь харах хэрэгтэй. Яагаад ингэж байгаа юм бэ? Тэрийг л ойлгох цаашдаа бидний нутаг, бидний эх орон, бидний энэ газар нутаг энд ямар сонирхол хэн яваад байгаа юм бэ? Тэдрийг бид нар бас ойлгочих хэрэгтэй байхгүй. Би шудраг хэлий манайхныг бол одоо цөлмөө дээрмдээ дуусч байна, дуусч байна, дуусч байна. Тэглээгээд би ямар босоод ингээл уул урхаа мурхаа ээ тэрэгээл ингээд аах шүү дээ. Одоо би тгийж чадахгүй тэрний тухай мэдлэгч байхгүй. Аа зүгээр том утгаараа биднэрт хандсан ямар сонирхол байдیں۔ Бид нар яаж одоо энэ дотор нөө үнэхээр амиа аваад ингээд эвтэйхэн тийм ээ минд мэлтэх ёстой юм. Яаж бид нар өөрийгөө хичээх ёстой юм. Би яаж өөрийгөө өөрийгөө хичээгээд энэ байранд байранда байж ах ёстой. Энэ их энэ улс орн энэ мэдлэг боловсралтай соёлтой болж байгаа. Арай ядаж нэг жоох юм уншдаг хүн нь гараа зайлаад өгөх юм бол яах юм бэ? Хэн тэр үлдэж байгаа хүмүүсийг яах юм бэ? Хачин бицтэй энэ чинь. Тэгвэл тэрний хооронд энэ юмнуудыг аваа мэдээллийг өөртөө зөв боловсруулан гутлаа чинь өөр шин зөв гаргалгаануудыг гаргаад зөв зүйлсүүдийг хийгээд бусдыг зөв зүйл хийхэд ингээд тусалж өгөнгөө хамт их орныг хөгжүүлээд аваа явахгүй бол одоо ерөөсөө айгүй хэцүү шүү дээ. Тэгээд гадагшаага зайлах биш энэ дотроо байгаад гадагшаага явж сурж ирчээд амьдарч ирчээд одоо буцаж хурж ирээ эн чинь юм хиймээр байна. Тэгвэл бол бидний ирээдүй хэцүү шүү. Тэгэд энэ энэ тархин дотор өөрийнхөө хүүхдүүдэд энэ юмнуудыг өгөхгүй л хэцүү болохгүй байна. Гадаад хэл заах нь зөв, өөр оронд очих нь зөв, юм үзэж харах нь зөв. Тэгтээ заавал буцаж ирэх хэрэгтэй. Буцаж ирээд энэ хүмүүсийг өөрчлөх Төвшин гэдэг хүн гадаад руу зөндөө олон жил явж зөндөө олон амьдрал сурж бурж бүх юм болж ирсэн. Одоо буцаж хурж ирээд байж байгаа дуудлага чинь таны дуудлага бол энэ ч одоо ийм юмнуудыг дамжуулж хүмүүст үзүүлээ харуулъя эерэг сайхан байлгыг гэдэг энэ санаа чинь л байгаа үсттэй. Энэ чинь нэг жишээ шүү дээ. Ийм юмыг л бид нар өөрсдөө хийж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэр юу болол өөр заримдаа ч жоохон бохимдох юм аа гэл нэг газар очиод тэрний тийм одоо юу болчлоо гэл тэрэн дотроо гоё өстэй силикон вели цэхүүрийн хүндий гоё тэрэн дотроо монголчууд чадчихсан гоё гэл ингээд суул болно л доо зүв зүв байл өстэй 100% зүв зүйл тэгтээ тэнчэнээсээ дахиад нутагтаа бид нэр юу хийх ёстой вэ? Нутагт байгаа залуучуудаа яах вэ? Эсвэл тэр залуучуудыг яаж нааш нь авчруулад энэ циркл рүү оруулаад сайхан дахиж буцааж явуулах вэ? Тэр мэрийг бас сайн хийгээсэй гэж хүсмээр байна. Тэгвэл дэндүү тэр гоё балбурын дотор ингээл жаргаалц ингээл ингээл тэрэн дотроос ингээл гоё өстой ингээд чартагаа суугаад байх бас хэцүү бах өө. Тэг нөгөө гоё газар очих юм бол хүн чинь тэгээд бас л тэрүүгээрээ дуусна ш бас хүн чинь нөгөө дүжирчдэг. Тэгээд дүжрөөд ингэсэн хүн чинь э, бодит юмыг харахаар дургуун болдог байхгүй. Жишээлбэл би бол тийм монголчуудыг харахаар гэл өөрөө нэг л сайхан гоё амтан гэл хөө бусад монголчуудын юмнуудыг харахаар хөрхилдэлтэй шүү дээ. Тэд нар туслаад ингээ ойлгуулъя гэхээсээ илүү тэнийг мангар мал адгуус орк хөдөө юу гэдэг юм тийм ээ жалганыхан, довныхан та муу сайчууд юу мүү гэл ингээл болохгүй юм баггүй. Надад бол заримдаа тийм бодол аюу хүчтэй төрөх үе байдаг. Ялангуяа гэл хүчтэй үзэн ядах үе зөндөө биш шүү дээ. Пүү гэл чийстэй. Ингиж яхихын орон чи зайлаа тийш мал дээр очиж гараа байжээ. Чи надад бай, энчээ байхлаар чи энэ энэ нийгмийг бүр хэцүү болгож байна гэл ингээл одоо нөгөө оюутнууд маань орж ирж байна шүү дээ. Өнөөдөл чи хүрээд ирсэн шүү гэл нөгөө оюутан автобусны хамгийн хойн суудсан тамгад атсан явж идэг ч юм уу. Тэр зураг ингээл явхлаар би бас битсэн байхгүй юу. Урд нь би тэрийг хараад айгүй ам хөдөөнийхэн мөдөөнийхэн нэ тэр ихгүй хастад гэтэл бас яг хөө би ч гэсэн өөрөө хөдөөнийхэн гэдэг байсан мөртлөөсөө одоо өөрөө ирэхгүй заримдаа тийм бодол төрж шүү дээ. Зүрхнээс юм зэвүүцэл гэл урд нь бол ингээл хайрлаа за ойлголгүй явах тэ тэгэл болно ш төлөвшөн штэ гэдэг юм бол одоо хүний төвчний хязгаарыг ингээд тултлан тийм болгож штэ хөдөөнийхэн бол орк бүдүүлэг балиар заван энэ нь бол хоосон би нөгөө хүмүүсийг яриад ингээл доромжлол тархины тэмбүү мэмбүү өнтергээл ингээд хийдэг тэр чинь болохгүй буруу юм байхгүй тэгтэл хүн өөрөө тийм стресстэй болж байна тэг би одоо ам хилээж явах ингээд барьж амьдрий да гэж өөрөө бас дасгал хийж хичээж байна өө. Боллоо. За ингээд дуусгая. За тэгээд дараагийн удаа бид хоёр бас нэг хувь хүний хөгжил тал дээр бас нэг подкаст хийнэ гэдэг үү. Үгүй би ч одоо хувь хүмүүнээ өөрөө хөгжүүлээгүй юм биш. Юу хөгжил явах вэ? Бид дээр юу хийх вэ гэдэг ярилцсан ба тэр их гоё. Тэгээд тэр подкаст өртөл төр баяртай. Баярлалаа. За баярлалаа. Сайн сайхан үхсэн. За.